on a choisi euh, le, houblon américain Cascade, car nous sommes les cascadeurs, bien sûr, les cascadeurs de Montreuil. Et, euh, c'est un houblon alors, qui est très aromatique, hein, euh, qui, est très, qui est très agrume, qui va vers le pamplemousse quand on en met beaucoup. qui, qui, on va dire, c'est le houblon américain pour les IPA East Coast. C'est un houblon de l'émotion en fait. C'est un houblon de la passion et c'est surtout un houblon de l'action. J'ai choisi un houblon américain qui s'appelle Galena. C'est un houblon euh, amérisant, mais qui a la particularité qu'ont beaucoup de houblons américains d'être aussi euh, très aromatique, avec une présence, on va dire, euh, des fruits, et fruits rouges, un petit peu de, des notes de cassis, des choses qui sont assez marquées. Donc ça en fait un houblon qui, qui type de manière assez particulière les bières. Il y en a 11, il va falloir voir comment tout ça <laughs> va ressortir. J'ai choisi le Columbus en fait, c'est le houblon amérisant de quasiment toutes mes bières. C'est un houblon euh, assez, assez amérisant, assez puissant, qui est plutôt herbacé. Euh, nous, c'est le tradition, euh, <laughs> voilà. c'est un peu la touche française de, ce brassin, grosse collab, la rose C'est un houblon qu'on utilise habituellement, nous, en, aromatique. Et là, on l'a mis carrément, carrément au début là, de, de Moi, j'ai choisi un houblon qui s'appelle le Challenger. C'est un houblon qu'on peut dire classique. Le Iscan Golding, je l'ai choisi euh, parce que j'ai commencé à brasser des bières anglaises. J'aime beaucoup les bières anglaises. Euh, et euh, le Isken Golding, c'est un petit peu le, soc de, mes bières, de mes bières préférées. Le Sorashi, c'est un houblon japonais qui est assez rare et qui un blond assez fin qui tire sur des notes euh, assez exotiques et certaines personnes ils euh, sentent euh, un, certain fromage français qui sent très très fort le roquefort. Alors nous on a choisi le Simco donc c'est un houblon qui est très, on appelle résineux, donc à euh, l'excès, euh, on, va dire à l'excès en grande quantité, ça va rappeler euh, des aiguilles de pin, de la verdure, vraiment quelque chose de très très résineux. Alors moi j'amène du citra, c'est un houblon qui a été développé relativement récemment et qui est un houblon qui est super fruité et en même temps assez amer aussi. Uh, we brought uh, Galaxy. For most of our recipes, we have a little bit of Galaxy in a tropical fruit, citrusy um, character to it that, uh, that we like a lot with our American style beers. And, uh, and we figured that to a large degree that sort of, a little bit of that flavor is, is us and, uh, and if it makes it through in the final product then we'll be happy. The hop that uh, Thomas Deck and me, Mike Donahue, chose for the collaboration is the Summit hop. It's very oily, uh, which brings a lot of uh, fine aromatics and flavor. It brings uh, orange, earth, mango, a variety of flavors, works well in combinations. Uh, I think it'll add a really unique touch to the brew. Uh, we're going to add it in the dry hop, so hopefully it retains some of those oils and aromatics.